नमस्कार मैं Neeraj Kumar Rathore from Ghamasan dot com business correspondent attending C I I partnership summit at Mumbai मेरे साथ है प्रदीप जी गोहिल साहब जो कि वर्ल्ड माइक्रो एक्सचेंज के इस्टेब्लिश किए हैं भी रिसेंटली आप blockchain fintech data science big data पे काम कर रहे हैं आप अपने बारे में कुछ बताइए गोहिल साहब क्या चल रहा है आपका project basically we are family members हम लोग फैमिली मेंबर्स से हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं और मैं सोल प्रोपराइटर हूँ इस कंपनी का वर्ल्ड माइक्रो स्टॉक एक्सचेंज जो गरीब आदमी के लिए बनाया गया पूरा फाइनेंशियल मॉडल है गरीब आदमी जो भी बाइंग करेगा जो भी वो परचेस करेगा उनको उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट पोजीशन मिलेगी उनका हर एक पर परचेस किया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट में जाएगा micro finance insurance blockchain mutual fund फिर क्राउड फंडिंग जहाँ भी कुछ भी आईपीओ अगर सेल करना रहेगा बिग स्टॉक एक्सचेंज को कॉमर्स चैम्बर्स को बड़ी इंडस्ट्री को आईपीओ लाना रहेगा तो वो हमारे यहाँ on the spot within one hours fulfil हो जाएगा उनका पूरा आईपीओ उसमें कोई शक नहीं रही कोई रिस्क नहीं है खाली पीपल को बाइंग करना है उन्हें कोई बिग स्टॉक एक्सचेंज जैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि पीपल के पास पैसे नहीं है मोस्ट ऑफ 90 परसेंट के पास और उनको इन्वेस्ट करना है उनको आगे बढ़ना है तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारे सिवा जिससे वो आगे बढ़ सके आप अगर आप बिग स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बिग स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क ही रिस्क है क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट के कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आपका लाइबिलिटी रिस्क जवाबदारी नहीं ली हमें यहाँ पे पूरी पूरी आपकी जवाबदारी लेंगे ऊपर से इंडस्ट्री का पूरा माल बिकवा देंगे पूरा आईपीओ बिजनेस सेल करना रहेगा तो हम लोग को पूरा आईपीओ सेल कर सकते हैं पूरे उनको आईपीओ के लिस्टिंग भी दे सकते हैं बेटर देन एनी से SEBI and stock exchange global में कहीं नहीं मिलेगा हमारे हमारे वर्ल्ड माइक्रो स्टॉक एक्सचेंज में आप आओ आपका माल बेचो आप एंट्रप्रनर बनो आप गरीब आदमी हो तो आप धन आप बिजनेस स्टार्ट करो आप किसी के पास भीख नहीं मांग सकते आप आज़ाद है आपको हम लोग पूरी आज़ादी कर सकते हैं आपकी पूरी गरीबी पूरी जो दरिद्रा है उनको भी हम लोग पूरी कंट्रोल करेंगे एंटायर द वर्ल्ड जो भी हमारे पास आएगा उनको हम लोग निराश नहीं करेंगे उनका माल भी बिकवागे देंगे उनका आईपीओ बेचना है उनको आईपीओ बेचना तो हमारे हमारे वर्ल्ड माइक्रोस्टॉक में आके विद इन वन आवर्स पूरा आईपीओ फुलफिल हो जाएगा हमारा क्राउड फंडिंग हम लोग डायट करेंगे एंटायर द वर्ल्ड तो हम लोग अभी ये ये ये पोजिशन में हम लोग सबके साथ सहकार और B to B B to C मांगते हैं कि पूरी कॉमर्स चैम्बर्स जितनी भी इंडिया की है जितने भी इंडिया के कॉमन मासिस हैं वो हमारे पास आए उनकी जो भी प्रॉब्लम है फाइनेंशली हम लोग पूरी कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जैसा कि अभी हम्म। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवन फडणवीस जी ने भी कहा हम्म। कि वो artificial intelligence blockchain technology data science big data पे काम करना चाहेंगे अच्छा अच्छा इस इस बारे में आपका क्या विचार है क्या आपकी कंपनी भी इन एरिया yes, फोकस कर रही है हम लोग ने एक डिवाइसेस का इनोवेशन किया है वो डिवाइसेस से आप कोई भी करेंसी रीडिंग कर सकते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में दे सकते हैं आपका कोई करेंसी कोई छोड़ नहीं सकता कोई उनको थीप नहीं कर सकता बैंक एटीएम रोबरी नहीं हो सकती अगर आप गवर्नमेंट हमें साथ में जॉइंट वेंचर में आते हैं हमारा डिवाइसिस को हम लोग हम लोग साथ में मिलकर गवर्नमेंट के साथ में टाइप करते हैं तो पूरा ब्लॉक चेन बिग डेटा कोई किसी का कोई करेंसी कोई करप्शन भी बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास डेटा एंट्री रहेगी जो भी करंसी करंसी नंबर के साथ में कहाँ कहाँ कौन से कौन से लोकेशन में जीपीएस में है वो हमारा डिवाइसिस रीडिंग करके बता सकते हैं ये पूरा डिवाइसिस हम लोग ब्लूटूथ का कुछ दो सौ तीन सौ रुपये में आ जाएगा और इससे आप पूरा सेफ हो जाएंगे आपका कोई पैसा चोर नहीं सकता समझो आपके बच्चे ने आपका पॉकेट से पैसे निकाला तो वो जाके कोई कोई भी दुकानदार से या कोई भी मार्केट में जाके वो पैसे एसेस नहीं कर सकता जब तक उनके पिताजी का इनको ओ नहीं मिलता ये पूरा blockchain big data crowdfunding I listing investing buying as a investor आप खरीदी करो लेकिन आप इन्वेस्टर के हिसाब से खरीदी करो और वो भी वो भी हमारी एडवांस एमआरपी प्लानिंग के अंदर आप आ जाओ तो आपका पूरा फाइनेंशियली बर्डन है हम लोग कम कर देंगे इंडस्ट्री का भी पूरा sale end to end factory से मंजू कंज्यूमर के हाथ तक जाएगा तब का पूरा रिलायबिलिटी हम लोग ले रहे हैं तो कहीं मत जाओ हमारे पास आओ वर्ल्ड माइक्रोस्टॉक किचन में आओ अपना लिस्टिंग करवाओ फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पैसा देना नहीं है खाली हमें हमारी ब्रोकरेज मिलेंगी वो भी हम लोग सर्विस चार्ज से बहुत कम विद इन वन पैसा टू पैसा थ्री पैसा ही लेंगे ज़्यादा नहीं लेंगे ठीक है गोविंद साहब आपने घमासान डॉट कॉम के लिए इतना समय दिया जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद yes thank you very much thank you very much